Disclaimer and reminder, the information contained on my videos channel is for general information purposes only. My channel assumes no responsibility for errors or omissions in the contents of the featured applications or websites. I or this channel cannot guarantee your earnings in the featured applications or websites. The content in this channel is based on personal experience and may vary from person to person depending on the exerted effort of the user. Some of the links on are affiliate links wherein I will receive a small amount from the application or websites. You may use or may not use my links. When it comes to investment platform, you should be sensible in your participation and be aware of investment risk. I am not liable for your investment gains or losses. I am not a financial advisor. The information I provided for you is based on my experience and opinion. Please conduct your own research and invest only what you can afford to lose. Hello mga ka-sharing! Welcome back po dito sa channel ko. So for today's video po, ay may share ko sa inyo isang website kung saan namimigay po sila ng libreng $36 or equivalent to 1,800 pesos na libre po at wala po tayong ilalabas na pera. Kaya don't skip po any part of the video para malaman niyo po kung paano niyo makuha yung pinamimigay nilang pa-airdrop po dito. So for today's video po, ang ipinamimigay ko po ngayon muna ay Gcash po. So Pwede pong every video ay iba-iba yung pamimigay po natin like sa susunod na video Pwede sa Tushi, pwede pong Load, pwede pong Gcash kasi meron din po tayo mga uh, viewers na gusto po nilang Gcash, gusto po nilang Load, or gusto po nilang sa So for this video, limang tao po ang bibigyan natin ng 30 peso uh, Gcash. So the first person po na makapag-comment sa comment section ng hashtag sharing is loving, hashtag uh, welcome back ay at saka together with his or her GCash uh, mobile number, ay automatic po uh, mabibigyan natin ng 30 peso GCash. So, 4 persons na lang po yung idodraw natin using the YouTube comment random picker para mabigyan po natin ng 30 peso GCash. So, lima po ang pipila, pipiliin natin sa comment section. Kaya don't forget po to put your comment on the comment section. And of course po, lastly, don't forget po to subscribe to my channel, hit like at saka hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga bagong videos ko na pwede nating mapagkakapataan online. Kaya, huwag na po nating patagalin, let's go na po to the website. So, ito po yung website na pag-uusapan natin dito ngayon, si Bitcoin Remade. So, uh, or tinatawag po siyang Bitcoin Block, which is, uh, sabi dito ay nirelieve po nila yung um, uh, Visoni Satoshi Nakamoto which is the inventor of BTC. So, yung uh, dito sa baba, yung makikita nyo yung parang a bit of a background po kung ano po itong si Bitcoin Block. But of course, ang need natin dito ay makuha yung $36 uh, ah, dollars na pinamimigay niya na which is a free airdrop po or yung $36 dollars which is uh, ah, 3,600 Bitcoin block coin. So as you can see, hindi po kailangan maglabas ng pera dito kasi nga free airdrop po ito. So para po makasali tayo, click lang po natin itong register here. Ayan, ito. So wait lang muna natin na mag-load siya. Pagkatapos, ayan, makikita nyo dito Bitcoin block, okay? Pagkatapos nun, scroll down lang po tayo. Ayan, scroll down lang po. Ayan, so pag scroll down nyo po, uh, pwede po itong ma-navigate through your phone or through your desktop or laptop po. So, pagka-scroll down nyo, makikita nyo dito, get 3,600 free coins, which is the value. Equivalent value po niya ay $36. So, click nyo lang po itong get coins. Ayan. So, pagkatapos nun, kailangan po nating maglagay ng email address natin dito. And then, uh, click po itong I'm not a robot, tapos click on submit. Then, after nyan po, makakatanggap po tayo ng verification email. So, I'll uh, show you the email na um, sinisend po nila para makita po ninyo ang example. So, ayan po, pagkalagay nyo po ng email address ninyo, sasabihin niya po niya, tapos pagka-click nyo po yung submit, sabi niya, email verification for airdrop. So, ayan po, an email verification link was sent to your email. So, once verified, you're on track to receive your free coin airdrop. So, this is now po the sample of the email na ibibigay ni Bitcoin Black Airdrop. So, i-click nyo lang po ito. Ayan, ang email verification para po ma-verify po nila na sumali po tayo sa pa-airdrop po nila. So, if naklik niyo na po yung link, sasabihin niya na po na airdrop notification success. So, you have been added to the free airdrop. So, pagkatapos po nun, click po natin itong rewards sa taas. Ayan, click natin yung rewards. Tapos, ayan po. As you can see, makikita nyo, 3.6 billion coins up for grabs. So, uh, sa ngayon po, ay kailangan pa po nating hintayin na umabot po siya ng 1 million users bago po natin matanggap yung $36 po natin. And pakikita nyo po dito, meron din po siyang referral program. So, the top 10 po people who share the free coin airdrop with the most friends, makaka-receive po sila ng uh, 180,000 uh, 80 million coins each which is USD value per person is ayan po. Tapos yung position 11 to 110 will receive ayan po 18 million coins each po. So, mas maganda po talaga na uh, ma-share din po natin itong uh, Bitcoin block. Aside from that, uh, mas mabilis na ma-reach yung 1 million users at makuha agad natin yung $36 na pinamimigay ni Bitcoin block. So, meron naman po ditong how does it work. Pero, I will give you an example kasi nakapag-register na din po ako dito. So, if maroute na po kayo dito, click mo lang po itong register. So, pagka-click nyo po dyan, Ah, magre-register po kayo dito. Ah, ilalagay nyo po yung um, pangalan nyo. So, yan po. First name, last name, tsaka yung email, tapos yung country, tapos click lang yung I'm not a robot, tapos click on sign up. Pagkatapos po nun, makaka-receive po kayo ulit ng email, ayan, sa kanila, para may approve or ma-change nyo yung password nyo. So, click mo lang yung link na binibigay nila dito para ma-change yung password. So, pagkatapos po nun, and actually, uh, ah, mararoute pa kayo sa ganitong page, yung success na nakapag-register na nga. Tapos, yun nga yung sabi ko, pumunta kayo sa email niyo na ginamit nyo dito, tapos uh, click nyo yung link to set your password. Pagka-set nyo po ng password, pagkatapos po nun ay uh, you will be asked to log in. So, ilagay nyo po yung email na ginamit nyo dito, tapos yung password nyo, yung bagong password na sinet po ninyo, tapos click lang po logged in. So, ayun na po, pagka-login nyo po, ito na po yung magiging dashboard nyo dito kay Bitcoin Doc. At nandito po sa taas, yan po yung uh, invite link po ninyo. So, nandito po yan, no, uh, ah, yung top 10 people, ayan, makaka-receive ng uh, 1 uh, billion eh, uh, I know 180 million pala na coins tapos yung 11 210 ay makaka-receive ng 18 million coins and anyone who has, who has signed up for the free coin airdrop will receive 3,600 free coins guaranteed which is ang value po niya as of the moment ay tinatan siya na $36 po. And dito sa baba, yan po yung magiging dashboard po ninyo. Bitcoin Black Members Count, Top Affiliate Commission. So, ayan po, dito nyo po makakita yung profile nyo or kung ilan yung uh, gumamit po ng link po ninyo. So, ayan po, kailangan po natin hintayin na um, ma-reach ni Bitcoin Black ang 1 million users bago po natin ma-receive yung ating uh, ah, $36 ah, dollars po worth of coins. Tapos po yung wallet, nandito po yan actually. So, pagkiklik po yan natin yung wallet, pwede po natin itong i-download. Meron po silang para sa Android, meron din pong iOS. So, meron din po para sa mga desktop like Windows, Mac, okay? Pero if you want to generate a wallet without downloading yung app, so dito po yan. So wallet address, only generate a wallet address without downloading a wallet. So, that's it po for this video mga ka-sharing. Uh, sundan nyo lang po yung ginawa ko dito para magkaroon tayo ng chance na makakuha ng $36. Libre naman po ito, kaya wala po tayong lalabas na pera, kaya uh, grab na po natin ito and I upload, I mean i-update ko po kayo if available na po na ma-withdraw natin ang ating $36 na airdrop from Bitcoin Black. So, thank you so much po for watching. Have a great day po.